Снимай колготы. Давай. Давай снимать колготы. Давай. Давай. Снимай. Давай, вставай. Снимай колготы. Снимай. На, сам снимай. Давай, ты уже большой, сам снимай. А трусики? Трусики снимай давай. Снимай трусики. Снимай. Возьми ручкой, поправим. Кто в горшок не писает? на место.